ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की सीरीज में आपका इस्तकबाल है इसमें हम ब्लेंडर 2.59 के लिए हार्डवेयर खसूसियात और ज़रूरियात पर तवज्जा देंगे इस स्क्रिप्ट का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है पहले हम देखेंगे कि ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट हार्डवेयर ज़रूरियात के बारे में क्या कहती है अपना इंटरनेट ब्राउज़र खोलें मैं Firefox 3.09 का इस्तेमाल कर रहा हूँ एड्रेस बार में www.blender.org टाइप करें और एंटर की दबाएं ये ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा समझाने की आसानी के लिए मैंने सिस्टम रिक्वायरमेंट पेज पहले से ही लोड किया है ब्लेंडर फ्री और ओपन सोर्स है ब्लेंडर 2.59 तकरीबन तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर काम करता है इस ट्यूटोरियल के लिए मैं विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा हूँ ब्लेंडर के मुख्तलिफ हिस्से कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्तलिफ हिस्सों पर मुनहसर हैं तेज सीपीयू और ज्यादा रैम रेंडरिंग की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं जबकि ब्लेंडर इंटरफेस व्यू पुट्स और रियल टाइम इंजन रफ्तार ग्राफिक्स कार्ड की रफ्तार से मुतासर होती है बड़ी वीडियो फाइल्स के साथ काम करते वक्त बड़ा और तेज हार्ड ड्राइव भी काम की रफ्तार बढ़ा सकता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर इदारा इस्तेमाल के तीन हिस्सों के लिए हार्डवेयर तफासिल दिखाती है मिनिमम गुड और प्रोडक्शन लेवल्स ब्लेंडर को चलाने के लिए कम से कम जरूरी हार्डवेयर तफासील हैं 1 gigahertz single core CPU 512 MB RAM 16 bit colour वाला 1024 into 768 pixel display 3 button mouse 64 MB RAM वाला OpenGL graphics card गुड यानी अच्छी सतह के लिए 2 GHz dual core CPU 2 GB RAM 24 bit colour वाला 1920 into 1200 pixel display 3 button mouse 256 या 512 MB RAM वाला OpenGL graphics card production level के लिए हार्डवेयर तफासिल होंगी 64 बिट्स वाला मल्टी कोर सीपीयू 8 से 16 GB RAM 24 bit color wala 2 frames 1920 into 1200 pixel display 3 button mouse plus tablet 1 GB RAM ATA FireGL या NVIDIA Quadro के साथ OpenGL ग्राफिक्स कार्ड इस बात का यकीन करने के लिए कि आप किसी एक मखसूस सतह से मरबूत हैं आपको अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने की ज़रूरत है अपने ब्राउजर विंडो को मिनिमाइज करें कंट्रोल पैनल पर जाएं, यहां सिस्टम आइकन पर डबल क्लिक करें यहां आप अपनी मशीन की मौजूदा खसूसियात देख सकते हैं और ब्लेंडर इदारे की तजावीज के साथ मवाजना कर सकते हैं ज्यादातर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट या 64 बिट होते हैं मैं 32 बिट विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूं 32-बिट और 64-बिट सीपीयू का मालूम से पेश आने के तरीके को पेश करते हैं विंडोज का 64-बिट वर्जन 32-बिट सिस्टम से ज्यादा मौसर और बड़ी मिकदार में रैम को संभाल सकता है और अगर आप ब्लेंडर के लिए नए कंप्यूटर में सरमायाकारी करने की सोच रहे हैं www.blenderguru.com forward slash the ultimate guide to buying a computer for Blender पर इस मजमून को देखना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 O R G हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया